Vale, eh, ¿por qué según la gente mayor y tal creen que esta generación que viene ahora no servimos para nada? Típicos comentarios que se pueden escuchar en cualquier lado, en plan, oh Dios mío, y estos son los que tienen que sacar nuestro país adelante, nos vamos a hundir, no sé qué. A ver, yo creo que en realidad esta generación tiene un montón de futuro, o sea, tiene un montón de potencial, obviamente futuro, tiene un montón de potencial y creo que podemos sacar este país adelante y mejorarlo. Solo quizás necesitamos un mínimo de apoyo y que crean en nosotros para poder conseguir las metas que nos queremos proponer.